بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم ناظرین Zafar Iqbal Aspire real estate کی پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں آپ کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی راؤل بلی اسلام آباد کے بہت سے ہاؤسنگ پروجیکٹ شیئر کر چکا ہوں اور اسپیشلی ان کے اندر میں دیکھوں تو ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں جس کے اندر جس کے اندر ہائی رائز بلڈنگس بھی ہیں جس کے اندر ہائی رائز کمرشلز بھی ہیں یہ ڈفرنٹ ٹائپ کے پروجیکٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر بھی کر چکا ہوں اور آج بھی میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ابھی راؤل بلی اسلام آباد میں بالکل نیا نیا لانچ ہوا ہے تھوڑا سا عرصہ ہی ہوا ہے اسے لے کے آ رہا ہوں اور اس پروجیکٹ کو کراچی کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے نا وہ وہ بلڈ کرنے جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یہ جو نیچے ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے اسپیشلی ویڈیو کے رائٹ کارنر کے اوپر آپ کو ریڈ کلر کا چھوٹا سا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکے تو چلیے جناب بات کرتے ہیں آج کے پروجیکٹ کے حوالے سے آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ڈسکوری گارڈن کے حوالے سے Discovery Garden motorway M two کے اوپر پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے اور اس پروجیکٹ کو تیار کرنے والا ہے فلک ناز گروپ ہے فلک ناز گروپ کی اگر میں پروفائل دیکھوں تو یہ ایک بڑی اسٹرانگ پروفائل کا حامل گروپ ہے کراچی کے اندر اس سے پہلے یہ پچپن سے زیادہ پروجیکٹ وہ کمپلیٹ کر چکا ہے ڈیلیور کر چکا ہے اور آن گوئنگ پروجیکٹس ان کے بھی کافی سارے ہیں نارائن کے اندر بھی انہوں نے اپنے پروجیکٹ تیار کیے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں ان کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے ڈسکوری گارڈن جس کے اوپر یہ کام کرنے جا رہے ہیں ڈسکوری گارڈن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ایک ایک ریزیڈینشیل پروجیکٹ بھی ہے یہاں پہ ریزیڈینشیل بھی ہے کمرشل بھی مکس قسم کا ایک پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اسپیشلی جو ان کا ایک ٹیگ لائن ہے کہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ سٹی بننے جا رہا ہے یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی آپ کے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے چیزیں موجود ہوں گی اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا سب سے پہلے بات کرتا ہوں کہ یہ ہے کہاں پہ جب آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں ٹورڈز لاہور کی طرف تو آپ جیسے تھلیاں ٹیچنگ کو کراس کریں گے اور اس سے آگے کٹھی پہاڑی کا ایریا آ جاتا ہے ساتھ آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر کراچی کا پہاڑ آ جاتا ہے اس کو کراس کراس کریں گے تو آگے سل ریور آ جاتا ہے سل ریور سے پہلے اس کا رائٹ سائڈ کے اوپر کوئی ساڑھے تین کلو میٹر کا رقبہ اس کا فرنٹ بنتا ہے جو موٹر وے کے اوپر ہے اور یہ تقریباً آٹھ kilometre deep back side پہ مجاہد ایک گاؤں ہے وہاں تک چلا جاتا ہے اور اس کا جو مین کلو ہوگا وہ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ کلو میٹر وہ لمبا ہوگا یہ ڈسکور کر رہا ہے ٹوٹل پینتیس ہزار کنال کے اوپر بلڈ کیا جا رہا ہے جس میں سے پندرہ ہزار کنال ان کے پاس کمپیکٹ پیس موجود ہے جس میں یہ اپنی لیگل ڈاکومنٹیشن کے لیے اپنے جو پیپرز جمع کروا رہے ہیں آر ڈی اے کے اندر وہ اسی میں سے شامل ہیں اور ان کا پلان یہ ہے کہ جیسے ہی ہماری لیگل ڈاکومنٹیشن کلیئر ہو جی- کے آ جائے گی ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ کر دینا ہے تو ابھی پری لانچ فیزز کے اوپر اس کے ڈفرنٹ ٹائپ کی جو اس کی فائلز اویلیبل ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی ایگزیکٹ کی لوکیشن اس کی سائٹ کا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میری یہ اوپر ایک ویو کا لنک موجود ہے جو میں نے سائٹ وزٹ ابھی اسی ویک کے اندر کر کے آیا ہوں اس کی کمپلیٹ ایگزیکٹ سائٹ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی لنک موجود ہے ڈسکوری گارڈن کے فیچرز کی میں اگر بات کروں تو ڈسکوری گارڈن کے اندر ایک بڑی مزے کی بات بات یہ ہے کہ اس کے اندر دو ڈیم موجود ہیں اور ان میں سے ایک جو بڑا ڈیم ہے اس ڈیم کے کنارے کے اوپر یہ پورا ایک انٹرٹینمنٹ پارک بنانے جا رہی ہے اس انٹرٹینمنٹ پارک کے اندر ڈفرنٹ موجود ہیں وہ میں آپ کو آگے ڈیٹیل کے اندر بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں ڈسکوری گارڈن بارہ سو کنال کے اوپر ایک انٹرٹینمنٹ پارک بنانے جا رہی ہے اس انٹرٹینمنٹ پارک کے اندر کارنیول سٹی بھی بنے گا اس کے اندر اس کے اندر واٹر پارک بھی بنے گا جس کے اندر واٹر سے ریلیٹڈ ڈفرنٹ ٹائپ کی گیمز کے اندر اس کے اندر موجود ہوگی اس کے اندر کٹروم گیم بھی موجود ہوگی اسی کے اندر آپ کے لیے منی گاف بھی موجود ہوگا اسی کے اندر آپ کے لیے شوٹنگ کلب بھی ہوگا اور ہارس سینچز بھی ہوں گی تو یہ ڈفرنٹ ٹائپ کی گیمز اس کے اندر ایک ایریا کے اندر موجود ہوں گی اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ہزار کنال کے اوپر فارس بھی بنایا جا جا رہا ہے اس فارسٹ کو نیو یارک کی طرز کے اوپر بنایا جا رہا ہے جس کے اندر آپ واک ہوگی ڈیفرنٹ کی جو اس کے اندر کے لیے موجود ہوگی جو فارسٹ کے اندر آپ کو دی جائے گی پھر جو ڈیم ہے اس کے کنارے کے اوپر آپ کے لیے ڈیم فیسنگ اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں جس میں آپ جب ویو کریں گے تو آپ کے لیے سامنے ایک زبردست قسم کا جو ڈیم کا ویو بھی ہوگا ساتھ پہاڑ بھی اس کے ساتھ موجود ہے تو وہ ہل کا جو ہے ایک زبردست ویو ہے وہ بھی ہوگا فارسٹ کا بھی ہوگا آپ کے لیے ایک زبردست قسم کی یہ سوسائٹی بننے جا رہی ہے ڈسکوری گارڈن کے اندر ڈفرنٹ سائز کی کٹنگز موجود ہیں اور اس کے اندر جو سب سے چھوٹی کٹنگ ہے وہ پانچ مرلے کی ہے پانچ مرلے کی جو بکنگ ہے وہ انیس لاکھ اسی ہزار ٹوٹل پرائز بنتی ہے ساڑھے چار لاکھ سے آپ اس پلاٹ کو بک کر سکتے ہیں اسی طرح سے آٹھ مرلے کی جو کٹنگ ہے وہ تیس لاکھ اسی ہزار روپے بنتی ہے ساڑھے چھ لاکھ روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے ایسے ہی دس مرلے والا جو پلاٹ ہے سینتیس لاکھ اسی ہزار روپے کا ہے اور ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے اگر آپ ایک کنال کی بکنگ کروانا چاہیں گے تو وہ اکسٹھ لاکھ اسی ہزار روپے ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ تیرہ لاکھ پچاس ہزار روپے بنتی ہے دو کنال لاکھ کی جو بکنگ ہے ninety eight lakh eighty thousand total price بنتی ہے اور اکیس لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے تو ڈسکوری گارڈن کے بارے سے آپ کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہیں آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نیچے ہمارے واٹس ایپ نمبر فلیش کر رہے ہیں اس کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے اگین ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ جو نیچے سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کر کے اسے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکے آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ